lepas coba perjalanan cukup jauh dari rumah pemirsa dan wah untuk masuk ke dalam sini lumayan semak dikeliling rumput-rumput yang tinggi kita coba mancing di sini kemudian dapat Oke. Mau pindah ke sana dak? Langsung balik. Gulung. Oke. Guys. Nanti kan tidak mungkin itu mau masuknya YouTube. <laughs> Karena nggak dapat hari ini guys, kita pulang. Wah, seandainya dapat teman tadi tuh. Oke, kita lihat ya. Gas umpan tadi tuh. Mungkin dia sedikitannya guys besar ini kayak ini hmm. lihat